هو غاية كثير ناس بتجي بتشتري عقارات في تركيا نحن في تركيا شقة الأحلام بنشوف الاستثمار حتى يكون ناجح بيتعلق في ثلاث عوامل أساسية الأولى أنه يكون الموقع حيوي والمنطقة بدها تتطور بشكل ملحوظ ضمن الخطط المحطوطة من طرف البلدية النقطة الثانية تكون شركة الإنشاءات شركة ذات سمعة جيدة وقوية النقطة الثالثة والأخيرة لما بيكون في عندي أنا مشروع قيد الإنشاء لشركة إنشاءات قوية في موقع حيوي لخطط بلدية منظمة بشكل جيد وعرفانين نحن بعد عشر سنوات شو رح يكون موجود فرح يكون في عندي استثمار ناجح جدا وارقام ممكن تتضاعف بشكل كتير كبير نحن المشاريع الاستثمارية المنعرضة في تركيا شقة الأحلام تعتبر نوعا ما كتيرة في عنا كتير من المشاريع السكنية لكن في مشاريع بتتميز انها استثمارية لما بتطبق فيها المعايير الثلاثة هي وبنضاف عليهم احيانا لما بيكون المشروع بحد ذاته هو مشروع سكني عائلي هون نحن عم نحكي على مشروع اسمه اليا فورموسا المشروع هذا موجود في أهم منطقة في سنيورت منطقة جمهوريات محلسي قريب من المتروبوس موقع حيوي شركة إنشاءات بوسفور شركة ضخمة وعندها مشاريع ناجحة كثيرة والمشروع ما زال قيد الإنشاء في مراحله الأولى هذا المشروع بتلاقوه في منطقة إسنيورت جمهوريات محلسي اسطنبول القسم الأوروبي وبتلاقوه كمان موجود في الروابط أسفل الفيديو